Assalamualaikum nih lagi bareng sama Irfan bisa nemuin Akang juga ke kantor <laughs> Irfan udah syuting udah mantap dah Ketumben nih main kesini tadi syuting di mana tempat biasa di syuting di sawah di Kocak hmm. Dapat berapa video tadi syuting Irfan? Bikin dua, biasa. Yang lain pada sehat kan? Alhamdulillah. Jaga kesehatan Pan ya. Sesibuk apapun. Biar teman-teman senang terus bareng sama Irfan saat ini belum bisa keluar ya oh, kemarin katanya syuting-syuting keliling tapi nggak diagendain ya dadakan ya kalau begitu ban. ya jadi hari ini Irfan main ke kelurahan Alhamdulillah dia sehat walafiat dan sudah syuting katanya bersama teman-teman tadi pagi sampai jam asar pada asar nah saat ini dia sedang asik bersama rekan-rekan satu temennya ini pengen santai katanya di sini dukung terus Irfan Lontong saksikan video-video nanti ya Pan tonton terus ya Pan ya ada Irfan Lontong ada Budak Kocak ada Seputar Kocak ada komedi lucu Mister Akang ada Big opit. ada lagi Mama Ojek Karera ya Pan udah bikin kan nah itu juga jangan lupa ditonton beginilah keseharian Irfan ya dia selalu menyempatkan waktu untuk bertemu dengan orang-orang yang beliau kenal Alhamdulillah <laughs> dia juga selalu menyempatkan waktu walaupun sesaat Yang berakang kalau akang masih di kantor ini sekarang lagi bareng-bareng selelah apapun dia dia masih mau bersilaturahim dan soan sama teman-temannya ini lagi santai aja pan ada pesan nggak buat teman-teman semuanya jangan lupa, tonton terus video kita ya upil dikorek <laughs> ya teman-teman ya sore hari ini selelah apapun beliau beliau masih bisa bersilaturahim uh, bersama-sama karena persatuan dan kesatuan itu memang penting terima kasih kepada semuanya yang sudah mendukung channel Kuda Kocea dan channel-channel lain yang berada di Kuda Kocea. Salam sejahtera, salam komedi. Jangan lupa like, comment, and subscribe.